Bonjour president Manoka Florent. Bonjour ndeko journaliste. President Manoka ko bomeso na nzela ya Congolais Television chaîne moko oyo bayi mboka bazwaka ba actualité serieux pe fiable na kati ya Congolais Television oyo tokobeta masolo esi kotala politiko ya République démocratique du Congo to kosala ba analyse elongo moko na yo mwana mboka Manoka. Boni boni sante president Manoka. Nzambe merci nzoto ezali kolongonu. Kolandisama ndenge ya ko repondre na invitation na yo, je crois que o constater que nzoto eza malamu en depit ya voix oyo ezali ko cracher mwa moke mais sinon ça va. Merci beaucoup President Manoka, persecution na kati ya ferme ya Mongashushu oyo tokazaki masolo esili mais c'est comme si les enquetes ezo ko continuer kaka na niveau ya N'sele, Toyebi te mama mboka maye nini ebombamaki na kati ya ferme ya Nsele ya mwana mboka depute national Mwanga Shushu. Merci beaucoup euh, oyebi que procès ya depute national Mwanga Shushu Edouard oyo ezali eh, na, ya flagrance ezali procédure en flagrance ezali Ko bimisa, ko tika te ko bimisa ba secrets ebele, ebele, ebele oyo ba tali que moyen ba kende nango na lombango ezali te parce que plus tozo koma jour mosusu plus makambo mosusu ezali ko bima, ezali ko bima. Ba yaki parce que ba elements oyo ba zwaki na kati ya coffre fort d'abord avant ba kanga ye, Tango bazwaki ba basalaki perquisition epai na ye na ba ndako na ye to na ba bureaux, ba lokotaki minduki, biloko, mikanda, ba effets ebele ebele oyo ezalaki kotinda biso ya ko suspecter, kotinda ministère public ko suspecter ye. Tango ba suspecter ye, baye kozua ye nde babandi ko proceder na ba demarches mosusu oyo elandaki sima, notamment ouverture ya coffre-fort oyo ezalaki pe petee te pe na volonte na ye moko, il fallait kutu batika na bango. Oyo ko ko agitation naye ekamwisi biso agitation ya ndeko eliezer eliezer okoki kovanda na yo kimia te venza soki oyebi na yo makambo te ofandi ata kimia otalaka pe na ba television mosusu ndenge nini makambo ezali koleka donc soki oza na version wana seke eh, depute eliezer ntambwe akosaki eh, ou bien ase trompaki hein? ye likambo ye po ye alobi ke bakuti na bango eloko te kaka clef de voiture na livret parcellaire or à l'interieur il n'y avait pas que c'est ça que ça les elements que lui a cite tozalaki na ba biloko ebele ebele notamment 11 passeports dont 4 diplomatiques oyo ezalaki na kati le monsieur avait des passeports diplomatiques établis na Rwanda wana en tant que député toi tu, tu peux valider ça okoko avaliser yango Je crois que non donc il ya lieu par par moment soki oza na ba element te okoki ko se taire ekosala yo pe bien ekolongola yo ki depute te ekolongola yo ki monene ya oyo yo ozali te eliezer c'est un homme d'etat c'est un homme bien na sepelaka na ye na makambo ebele mais epayi wana alobaki wana asalaki lokola maloba ya solo te mais nazo loba na yo que le procès en question ezali ko livrer biso ba secrets du jour au lendemain au point que tokomi ko mona makambu sikoyo ministère public tangu ba tali ba documents ezalaki na kati et na kati ya coffre fort il y avait plus de 1300 documents hein bon ba documents mususu to pe biloko mususu ba kutaki kuna notamment mua mbongo pe ezalaki na kati Le ministère public bazongiselaki yango bakolo na yango, mokolo na yango, mwa ba biloko, ba mikanda, ba preuves de paiement ya bana na ye, ba nani, tout ça, tous les documents ezalaki epayi ya bana na ye. Alors, sikoyo lokola situation ezalaki kosala bongo, bamonaki que Ba poursuivre musika makambo oyo ekoki ko pousser bango ba se saisir na ba elements mosusu omoni nde yango wana lokola ba azalaki mutu ya ba armes ebele kanisa mutu ba pesi ye autorisation ya Port d'armes. ko pesa kozwa minduki azala na ngo une quarantaine hein ça dit que 40 de 40 armes avec 40 hommes oyo okoki kosalela yango Ye mbala moko asali mayele na ye mabe, akomi na 80 hommes et na kati ya 80 wana bango au lieu ozala ata na ba congolais ce sont les sujets tutsi c'est à dire que les sujets rwandais omoni sikoyo esalaki que ba ndeko wana bakoma na idee ya ko pousser bakende mua mosika batala pourquoi moto oyo Azali na ba elements kili kili donc tosala ba enquete perquisition na ba concession na ye mosusu toyeba biloko nini abombi kuna biloko nini ezali kuna parce que oyebi ke na kindobo kuna na ferme na ye na kindobo na nsele ezali mutu nzela moko eza wana mutu akotaka te ba mbwa na ba mbwa Pe biloko abomba kuna kaka ye mutu ayebi. Il fallait po yo mutu mosusu okota oyeba makambo atiaki kuna, il fallait ko perquisitionner, kokota kuna koyeba maye nini ye abombisaki kuna. Wana aza mutu ya kosakana te nde il fallait basala perquisition wana ba decouvrir mais makambo oyo bazui kuna, biloko oyo bakamba alokoti kuna na kati ya ferme, bozala na mua patience bokotanga po biso Toza autoriser ya ko tanga yango te lokola eza musala service pub ministère public ezuaki ba service ya renseignement ezali kozua toko zua yango toko yoka yango na au cours ya procès oyo eko zala annonce très prochainement. Merci beaucoup president Manoka to bloquer biso sur kotala to koya biso sur kotala charte ya bangi euh, parti opposition oyo ekumami na mwana mboka Moïse Katumbi Matata Ponyo Martin Fayulu Esika ebebisi esanga mokolo tosinamia mokolo ya lelo mwana mboka ye te keyo mpe moyi politiko comment omoni biloko wana mwana mboka c'est un regret naoki mawa mingi et je vois que ce sont des gens qui s'appellent opposants ou politique opposants politiques en république démocratique du congo olobi na ngai moïse katumbi olobi fayulu olobi sesanga olobi mpe eh, Eh mosusu nanu otangi Matata Mpony? Mwana na ngai azali kotala television alandi emission wana nayomoni mutu aza koseka azobuka mwana ya mwasi azoseka makasi boye likambo nini? Alobi papa viens voir. C'est une blague ou c'est une information que natala boye naye kutu ekomi na suka mais nabi oh je comprenais déjà l'information parce que na ba réseaux sociaux tosalaki yango nabi oh toi tu n'es pas informé tous les tous les, les noms là oyo oyoki ba signer ils se sont retirés à, à, à, abi qui, qui, qui a organisé ça à Lubumbashi moi je dis mais c'est Moïse Katumbi qui les a appelés abi à donc l'enfant un enfant une fille de 15 ans, peut comprendre à peu près la bassesse, il y il y a niveau. Mais regardez-moi ça. Vous avez, vous avez eu les élections il y a 2000. 2018 hein, 30, 31 décembre 2018 oyo Tangu cour constitutionnelle a confirmer c'est Martin Fayulu qui est qui est sorti deuxième toloba ngo ata bongo hein na liste ya batu nionso tout mutu azalaki sima ya president elu c'est Martin Fayulu oyo azalaki sima Donc na ba bisika mingi ce ye nde moto ako incarne po opposition donc tout les initiatives ekobanda nde kozala œuvre na ye ye nde moto ako impulse ako pesa ba orientation ya ba grande orientation ya nani ya ba nani politique mais vous voyez Un Martin Fayulu etre convoque ça ce n'etait pas une invitation c'etait une convocation je vous dis je vous dis ça mais bango babosani adresse ya Kinshasa pourquoi pourquoi Moïse Katumbi qui n'était qu'un gouverneur hein parce que kotala bango nionso wana Moïse Katumbi était un gouverneur un ancien gouverneur Ehh azalaki inter federal ya PPRD maintenant là il est le president de l'ensemble ozui Delly Sesanga le president de l'envol un ancien rebelle kutu natika nanu kosala ba analyse donc vous voyez Moïse Katumbi ou bien nasala ba analyse kaka mbala moko tokendaka mbala moko Moïse Katumbi un ancien gouverneur azalaki inter federal ya PPRD na grand Katanga Maintenant là c'est le president de l'ensemble hein akamati bokonzi nionso oyo ye aza nango abengisa hein abengisa le president ya ecide Martin Fayulu boya na Katanga na boya na Lubumbashi espace grand Katanga Sessanga oyo azalaki ancien rebelle oyebi ke azalaki ancien rebelle oyebaka yango azwa mpena mandoki atalisi kote atalisi mandoki apesi kote ya baagresseur na biso mokongo atalisi kote eh, population Na ye ezali. Luka Jean Pierre Bemba asalaka. Eh, olobi? Luka Bemba ndenge asalaka. Ba anciens rebelles te. Ba Bemba wana te. Nalobi na yo, tout celui qui a pris les armes contre les peuples. Luka nde Felix Tshisekedi ndenge nommé Bemba ancien rebelle. Mabe nini wana? Kasi yango nazoloba, nazoloba na yo. Ah. Soko okomona na différence eza nini? Ah. Paul na Bible, na écriture, hein, Paul azoloba ke eh, nazo recommander yo Onésime. Azoyebisa mokonzi wana, azo recommande Onesime oyo autre fois azalaki rebelle, oyo azalaki moyibi to azalaki malamu te mpo na yo, tala ye na lolenge malamu mpo ngai na confirmer que abongwani. Omoni? Mokonzi ya mboka tango asalaki union sacree, abengisi batu ba congolais, ba congolais nionso, Bino nyonso tu boya boyoka mbela ya sika oyo ngai, tata mokonzi, nabwakeli bino. Mabe na bino bosalaki nabwaki na mayi, boya tosala Congo ya sika. Ba FCC bayaki te? Ba oyo bazalaki na kati ya PPRD, ba Liyawu, ba eza ebele ebele ebele. Bayaki te? Ba Ngoyi Kasanji, ba nani tout ça. Baye? Desormais quand ils sont venus bao servir mboka omona misala na bango yo moko oyebi VPM Liawu ndenge nini azo sala musala oyebi yo moko tembe eza te mi kutu ko ko ko proposer ba loi bazo sala ba ba ba faire voter ba loi bao defendre pe mboka ba ba Ngoyi Kashanji bazo interpeller ba ba ba ba mandataire na ba ministre ce qu'il n'etait pas possible na tango na bango. Donc ce sont les membres oyo batu ba bengaki ba bongoli motema oyo ndenge bazo loba Onezime bazo recommande Onezime kotala ye susu ndenge oyo ezalaki te ba ndeko Jean Pierre Bemba eza batu oyo baza na makila ya ba congolais na nzoto sikoyo alobi ke te na ko interet ya batu wana na ba interet ya peuple malamu nasala interet ya peuple Andimi mbela ya mokonzi ya mboka aye. Mwana libebi tango aye na kati ya nani amoni ba moni moyen te ba zongi zongi na bango sima ba ke na bango ba mosusu ba komi ko menace congo na sizo ba nani tout ça bana libebi omoni mais ba oyo ya imboka ba oyo baza na makila ya ba koko ya ba congolais ba bi non non non il faut tolanda le leader le digne fils du pays oyo abwaki mbela tolanda ye c'est comme ça sikoyo Martin Fayulu Martin Fayulu Il fallait avanda asenga ata te yo oyaka nde na Kinshasa tosolola na Kinshasa awa parce que ye moto azo incarner opposition hein? entre guillemets sikoyo Martin Fayulu akeyi mbangu mbangu lokwa Mais pour l'intérêt du Congo, ah, il- Intérêt ya Congo? Ah, voilà, mboka. zela quel intérêt ya Congo Intérêt ya Congo andimi na ye ko- ozwi moïse katumbi bato ebele ngai kutu te ngai, a- ngai nanu te bato ebele Balobi que c'est un etranger azali na papa na ye aza etranger. Eh, ndenge bato nyonso tu baoloba bongo balobaka po ye ye moko te ye moko alobaki naye na video alobiki na landa na video alobi ke tata na ye azalaki ayaka mokoya oyo yo moko oyebi yango eh, bato mpe ebele batikali na version wana baza bongo nano aleki lisusu te après des années awa aleki lisusu te mpo ayebisa biso version contraire encore que na 2017 ba ndeko na ye oyo bazalaki na parti na ye na PPRD ba talisaki pena ba passeport na ye ya ba multi kombo ba differents ba a changer changer ba kombo ba nini tout ça mais precision pena tozelaka ye moko mokolo akopesa mot tokoyeba Delis Esanga nayebisi yo que c'était un rebelle ba nani tout ça donc lisanga na bango eza lisanga Fayulu pe oyebi que eh, apesa deja ba, ba, ba, ba national ba toloba nini ba kombo ya ba tata na ye ya biographie na ye differemment na ba bisika mibale apesa oyo tata na nga kombo oyo tata na nga kombo boye c'est à dire que mua kpokoso ezali mokolo mosusu akozonga na media batuna ye po aloba pena definitivement soki biographie na ye eza ndenge nini wana tosimba na mutu po toza na mua confusion tantot kuna ngamiaba tantot ngamiaga tantot kuna boye tout ça c'est Josephine to Marie nani tout ça donc on ne sait pas trop euh, avec des précisions sur euh, sa biographie. Omoni? Donc, Eh, Matata Mponyo oyo nayebi te soki eza oyo azalaki premier ministre mais oyo ndeko moko alekaki awa l'ancien premier ministre eh, na biso nabosani nkombo alobaki ke non nadutaka na nationalité ya Matata Mponyo Mais bino tuka nationalité douteuse. te n- na- na- na- na zoba oyo ndenge oyo tolandaki na ba bitando mike na ba hein, oyo elobamaki biso toyokaki koyoka bongo sikoyo soki ezali bongo nde bato wana balobaka bongo Quel credit accorde à un groupe de gens dont la plupart, la plupart ya population congolaise bazo conteste nationalite na bango to appartenance na bango en tant que ba vrais congolais ou bien batu moko boye bazali ba se rebella contre la Republique democratique du Congo oyo oleba samande batikali na logique wana. Mpe Martin Fayulu qui etait le deuxième na ba elections oyo elekaki, akokaki ko garder dignite wana ya en tant que l'opposant, le responsable ya opposition na Republique democratique du Congo. Sikoyo kokende epai ya Moïse Katumbi qui fut gouverneur na lolenge ya kotala boye, un mandataire azali plus que, toloba un gouverneur aza plus que nani te, toloba, Depute oyo azali na pouvoir ya ko interpelle ye te parce que le depute a pouvoir ya ko interpelle meme le gouverneur. Sikoyo mutu azali representant ya peuple c'est le depute, le depute national. Sikoyo ndenge nini Mutu azalaki subalterne na yo na oyo yo kutu osali ba elections tii okomi Moïse katumbi n'a jamais ete candidat à la presidentielle hein oyebi yango sikoyo sikoyo Moïse yoka mais nayebisi yo ke ba samande bato oyo ba samande bamoni ke pour l'interet du pays moto oyo nde apesi biso lumière c'est ça non bamoni total makambo oyo tosala ya mabe Eh totika yango tosala ba oyo baza na camp wana ozui matata mponyo oyebi ke matata mponyo aza motema makasi moto awutaki poto alobi ke na ye mpona ya kosamba me azoboya kosamba akoma na justice bote ngai na kosamba awa te na kosamba kuna bakende kuna ote na kosamba te na kosamba bo finalement bafixe ye bokosamba Sala ata, ngai na sengaka hein, na lobi sala ata conference de presse o expliquer dossier ya Bukangalonzo, funda pe ata bato oyo yo oyebi que ba liaka nde mbongo wana po yo ngai na yebi yo, yo oliaka no mbongo te, Matata mpo na lia mbongo wana te hein, 205 millions oyo bolukaka eza na moto ya Matata te mais a aider ngai, ngai hein, moto na ye oyo na ndimaka pe que alia na ye mbongo te, sala ata conference de presse ba congolais ebele oyo ba tikali na boule yeke lokola ngai To comprendre esika nini mbongo oyo ya masangu ya Bukanga Lonzo ekendaki po tomoni yango awa te, tomoni masangu wana te. Mais tokamwe mokolo oyo abandi kotonga universite ti universite pe ebimi ekoli tomoni te esika nini mbongo ya masangu to pe masangu mbuma ya masangu ebotami. Mbongo wana ekenda wapi? Ba machine wana kutu oya omona yango babi ekomi na ba batiaki yango ba moteur ya ba baleinière eh? Enquete wana eko tikala kaka boye vraiment matata ayebisa biso soki esalamaka ndenge nini sikoyo ozo kima mbangu kozala candidat presidentiel po soki ba lobi no boye ba tindiki yo te oh te ngai naza candidat bozo simba ngai donc cette association là ezali ya bato oyo nayebi te soki na qualifie nakoluka nano adjectif nini na opesa qualificatif wana bongo soki mbala sima na ye Mais je vous dis que ezali vaste blague mais na mitunaki motuna moko oyebi que eh, bato nyonso natangeli wana otali bandenge na bango okomona que ils ont un passé flou un passé compliqué mais pourquoi ils n'ont pas appelé Muzitu n'est-ce pas Muzitu pas na kati ya Muzitu abimi na idéologie mwa boka quelle idéologie Muzitu aza na lamuka aah bango nionso tout na kati ya opposition pourquoi ba bengi muzitu te? Bako benga muzitu ndenge nini? Bako benga muzitu te ndenge nini? Bako zela nanu bako benga muzitu ndenge nini? Non kabila a se prononcer te est ce que yo omoni kabila atindi mutu kuna? A se prononcer nanu te. Bato oyo bao designer ye comme candidat bakozala surpris mokolo oyo Kabila akoloba eza te mpo aloba que nao soutenir na ngai Felix. Bokokamwa. Mais je vous dis que bokokamwa. Il ne parlera pas eloko mosusu mpe akoloba eza te mpo akomona que soki a soutenir Moïse Katumbi Oyebi ke coop wana pe esimbaki lisusu te, esimba te. Sinon vous vous alliez voir ba representants ya ya ya ya kabila kuna na katanga. Soki alobi a soutenir Matata Mponyo, Matata Mponyo a decevaka dejà PPRD, esimba te. Soki alobi a soutenir Delly Sesanga na ndenge nini? Yo moni pena ba ba Shadary balali ntuza ba Kambere bake soutenir Delly Sesanga, esimba te. Soki olobi a soutenir Fayulu eh? Mais ezala mpo bapesa Fayulu, oyebi ke Fayulu apesaka passe na bango epai ya azongiselaki mpe PRD to mpe FCC et pouvoir wana oyo ye azalaki na yango moyennant je sais pas on, on, on me dit que naokaki makambo ya 500 000 dollars que qu'il aurait reçu nayebi te soki eza pena bongo mpe yango mpe ekoki kotindaka mpe bakabwana Mais Muzito a du poids, Muzito aza na mwa makasi, Moïse Katumbi akoki kobenga nani te, akoki kobenga Muzitu te na Katanga. Po Muzito ayaka lokola meme te hein! Muzito a reflechisaka ebele en tant que ancien premier ministre. Muzitu fut premier ministre comme Matata Mponyo mais dommage Muzitu ne peut pas etre manipule comme tous les autres là. Merci beaucoup président Noka. Lokola ba mususu porteur osala pena poste munene mais o préfère okumbaka mallette ya ya ya ancien gouverneur c'est vraiment bien dommage. Merci beaucoup président Noka. Dernière sujet visite ya président Suisse ezalaki pona mobongo mingi libonga na kati ya visite ya président Suisse. Oui, biso na na mboka Suisse euh, tozali na ba bonnes relations oyebi ke mokonzi ya mboka euh, na cadre ya diplomatie atambolaki mokili mobimba A mettre batu nionso tout d'accord du moins ba oyo ba yoki ye na malamu a mettre bango d'accord president suisse a preferaki aya kosala a denoncer occupation to agression rwandaise awa na kati ya republique democratique du congo pe a yebisa a pesa point de vue na ye ba pays mibale wana eza na ba bonne relation nous avons President Suisse ya Confederation Suisse andimi ko booster economie ya mboka na biso na agriculture mais a condamner l'agression rwandaise awa na mabele na biso et à l'occasion le chef de l'Etat congolais le chouchou de tous les peuples le chouchou de tous les peuples Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana ya mama Marthe Oyo koko na bango bango nionso tout tovandi na bango na ngiri ngiri hein oyo koko na bango mbala awutaka Angola nayebi yango te ok nayebi te maman naye congolaise papa naye congolais mwana ya limete famille na bango na ngiri ngiri na ngiri ngiri famille ya tata na ngiri ngiri na nzombo famille ya maman na kingabwa na ngiri ngiri bana malache kuna eza nini Bayebani ndenge wana ba cong ba rwand ba ba angolais kutu oyo baya awa baya bazongaki ba angolais oyo pena bayaki de maniere bazongaki de façon officielle par le moyen ya HCR bazongaki officiellement na na na na nani oyokaki batangaki kombo ya mama ma rien du tout mokoni ya mboka na ngai na silisa place wana que mokoni ya mboka à l'occasion ya point de ya ya point de presse oyo basalaki na president ya confederation suisse Alobi polele boye, Ba journalistes nayoki bino bozo koyoka malamu te. Na bino ba oyo bosalaka ba emissions na bino po batu batala bino, bayoka bino, bato oyo bayokaka malamu te boyoka yango. Oyo bayokaki malamu te boyoka yango nazo loba bino. Mokona mboka alobi boye, Le M23 qui se retire bakozala cantonnes quelque part en attendant mecanisme ya orientation na bango na DDRCS. Projet ya demobilisation oyo bako kende kuna soutire oyo mokonzi ya mboka asalaki il n'y aura pas de negociation avec le M23 bo bo botia matoyi mpe bolongola na bino makanisi wana meme bino ba M23 bozo yoka negociation bolota na bino ata na ndoto te hein nayoki biona te sikoyo eh, ba FRDC batia te FRDC aza na contrôle Eeyac c'est comme ça que donc elala butu moko, butu mibale, butu misatu ezali que FARDC akoya ko recuperer yango après ba mecanismes oyo ndenge nazo loba wana et c'est ça l'objet ya deplacement oyo mokonzi ya mboka asalaki na Angola avec le President Lourenço bayokanaki basololi et ok tout est bon tout est tout va mieux na ndenge que processus oyo toyokanaki Accord toyokanaki na Nairobi na Luanda tout ça là yango tozo sala ekozala d'application. Merci beaucoup president Noko totondi botondi mingi nzela ya Congolais television. Ngai pe na pesi yo merci pe mbote mingi na Congo ba landi nionso to structure nionso ya Congo live television matondi mingi na bino. Merci beaucoup. Merci mingi.